Inilah nak ayat katanya. Dunia yang Allah Ta'ala atur, gotu, goni, gotu, goni. Pada zaman lah ni, perai. Pada zaman dulu, sikit lagi, baik. Lepas tu, hadap baik, baik, baik, baik, pecah. Lagu tu lah. Sampakah hari kiamat? Raja Balqis pun, rakyat katanya, dia nak hatta bunga mah. Lepas tu, nanti nak tengok. Jawab pair daripada Nabi Sulaiman, nak kata lagu mana. Masya Allah. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين ۖ قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بم يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون Ayat 32 sampai 36 surah An-Naml. semua ayat ni adalah sontana di antara Raja Balqis dengan kabinet menteri dia, pembesar-pembesar yang ada di dalam istana Raja Balqis. Setelah Nabi Sulaiman hatta surat kepada Raja Balqis melalui burung belatuk iaitu burung hudhud. Raja perempuan itu berkata lagi, "Wahai ketua-ketua kaum, Ni cuba kita gambar katanya Raja Balqis duduk tengah, duduk di atas. Semua kabinet menteri dia duduk di bawah, duduk dengar belaka. Lepas tu pakak duduk kecek orang-orang hop asing, orang penting-penting duduk sontana. Raja perempuan itu berkata lagi, "Wahai ketua-ketua kau, berilah penjelasan kepadaku mengenai perkara yang aku hadapi ini." Maknanya aku terima surat daripada Nabi Sulaiman dia katanya jangan takabur, jangan angin. Lepas tu, marilah mengadap aku dengan secara serah diri. Lalu tu lah, Raja balkis katanya, aku tidak pernah memutuskan sesuatu perkara sebelum kamu hadir memberi pendapat dan mempersetujuinya. Maknanya, rung ni pen rung yai. Aku tak biasa temung kara lagu ni selama aku duduk peretoh negeri, maka nak minta persetujuan dan pendapat daripada kamu semua gapo hak kamu nak kata. Ha ni gajah Balqis mesyuarat ataupun percum kabinet dia. Mereka menjawab, kita adalah orang-orang yang kuat gagah. Ha ni orang-orang yang duduk dalam istana kecek. Ha, kita orang gagah. Gitu nak tunjuk katanya kedebel. Lagu mana? dalam pimpinan Ar-Rahman dia terjemah satu dua ni dua yakni kuat gagah meliputi tubuh badan jumlah bilangi dan alat-alat kelengkapan maknanya demo kalau dia nak serai kawin kawin pun boleh serai demo juga demo jatuh kawin jatuh juga ha, tu. halah apa demo ada ha, gitulah jadi tunjuk katanya puak-puak dia adalah hanale gagah dan boleh lawan kalau sekiranya Nabi Sulaiman nak serai pun ya jong lawai sampai mati dan amat berani merumpuh merempuh peperangan ni kata-kata pok-pok raja balqis di dalam istana dan perkara itu walau bagaimanapun terserahlah kepadamu maknanya hey tuaku ni istilah orang-orang renah kecek dengan raja serah kepada tuaku lah nak buat keputusan lagu mana? Balik puak kita ni, lawai time tea. Gitulah. Oleh itu, fikirkanlah apa yang engkau hendak perintahkan. Gapo? Yakni mereka sedia menurut perintahnya sama ada ia memilih jalan damai atau hendak berperang. Ning puak-puak hak duduk dalam istana Raja Balkis kecik. Maknanya show buah pemikir buah fikir kepada Raja Balkis. Raja Balkis kecek pula. Dia royak. rau, Goliknya kalau dia orang mari serai negeri, maka dia akan khainak habis bagi dalam negeri. Dia rapah, dia ambil. Raja Balkis katakan dengan Raja perempuan itu berkata, sesungguhnya raja-raja apabila masuk ke sebuah negeri, mereka merusakkannya dan mereka menjadikan penduduknya yang mulia hino dino dan sedemikian itulah mereka akan lakukan jadi raja balqis royak kepada kabinet menteri dia ingat molek kalau sekiranya negeri sabak kita ni dimasuk oleh nabi Sleme maka dia akan peracau habis orang hak mulia-mulia akan jadi hino barang-barang dalam negeri kita boleh jadi dia akan rapah habis Ha ni cuba kita perhati hubungnya dengan orang hak tamla anak ni kom. Cuba kita gambar dia pada zaman-zaman belum pada ning sikit iaitu nya Angkrik, Faransit. Nah, Belanda dan sebagainya. Hak dok mari ataupun dok gi serata dunia. Apabila mereka tu girapah ataupun masuk di dalam mana-mana negara berarti orang dalam negara tu kena turut peretoh dia. Lepas tu bukan dia duduk, dia duduk sehari dua dah. Bahkan berpuluh-puluh, beratus tahun. Orang putih duduk di dalam setengah-setengah negara. Lepas tu dia ambil ekonomi, dia ambil benda-benda hak berharga dalam negara tu, klik kepada negeri dia. Kecik mudah-mudah kan? Supo dengan perkataan hak Allah Ta'ala rakyat Raja Balkis kecik pada zaman dulu, tak tahu berapa, berapa ribu tahun dah. Raja Balkis dia reti katanya. Kalau sekiranya orang lain masuk dalam negeri kita nanti tengoklah orang mulia akan jadi hina dan semua barang-barang hak duduk dalam negeri kita ya apa habis Raja Balqis ini dia takut ke apa saya duk tengok dalam tafsir dak katil tempat tidur dia ni belia kilak lak lak lak lak lak lak lak lak lak semua tempat-tempat dia duduk dalam istana dia ni masya-Allah jalan tu bayar tubuh nampak Supaya dengan apa dia panggil batu marma yang apabila jalan tu well dia tu nampak orang duk jalan supaya duk jalan atas air dah cuba kita gambar katanya saknam besar tu orang duk jalan atas air gambar lagu tu lah nak ayat katanya cerdik bijak orang pada zaman tu buat istana dan buat singgah sana yang sangat besar yang begitu maha Raja Balkis duk takut istana dia, barang-barang dia dan semua apa harta benda yang ada di dalam istana dan dalam negara dia akan dirapah oleh Nabi Sulaiman. Tapi Nabi Sulaiman tak ada, ada, niat lagi tu. Nabi Sulaiman naknya raja masuk Islam. Nah tu. Waktu ni muslimin raja dan kabinet dia semua tu masuk Islam. Serah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu saya royak dulu belum pada ayat ni siapa lagi akhir sekali raja balqis masuk Islam sebab apa tu sebab lebihnya kuasa yang ada pada Nabi Sulaiman pada waktu tu sebab Nabi Sulaiman ni tu hawi pisik kepada dia sehingga jin manusia siapakah syaitan pun duduk di bawah peretah dia dan ni tu hawi pisik bukan saja seorang rasul tapi seorang raja maknanya kuap di antara dua tamneng pada waktu tu tapi dia guna kuasa betul dengan cara yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala Raja Balqis apabila dia percum ya tak ya haru dengan kabinet menteri dia semua pembesar-pembesar sama ada nak perang ataupun nak maknanya nak ada uh, apa rundingi di antara dia dengan Nabi Sulaiman Padahal dia tak biasa temu lagi dengan dengan bislami. Ada surat eh. Oh, burung belatuk mari duk atas mari. Burung belatuk kau duk tengok gapo. Raja Balkis duk kecek dalam istana. Lalu itulah ayat yang ke-35 Raja Balkis bila dia dengar orang tu duk kecek, orang ni duk kecek dalam istana dia, dia buat keputusan. Dia kata kena, wa inni mursilatun ilaihim bihadiyah. Iaitunya, dan bahawa aku hendak menghantarkan hadiah kepada mereka. Kalau zaman dulu dia panggil bunga mah. Istilah bunga mah ni. Kalau tengok dia dalam dalam sejarah taning pada zaman dulu pun lagu tu lah juga. Setelah taning ni diserai oleh KJSE maka terpaksa setiap tahun negeri taning ni kena hantar bunga mah kepada KJSE pada waktu tu. Ini ha, saya tak ada tanda nak panjang sangat. No ayat katanya, Raja Balqis pun fikir tak sewa jadi timur peperangi, maka ia jong, ia nak hantar bunga mah ataupun hadiah kepada kerajaan Nabi Sulaiman. Kemudian aku akan menunggu apakah balas saya yang akan dibawa balik oleh utus utusan kita. Maknanya kalau sekiranya puak-puak kita yang jadi wakil ni, ambilnya hadiah, gihata kepada Nabi Sulaiman. Nanti tengok kita dengar Jawab pe Nabi Sulaiman nak kata lagu mana? Dalam pimpinan Ar-Rahman, satu, dua, nepak. Balqis memilih jalan damai. Dan membayangkan bahawa peperangi akibatnya kehancuran. Ini, ha, ia rekah daripada banyak-banyak perkataan yang ada di dalam tafsir. Tengok Raja Balqis, dia tak say pasal perang. Sebab dia tahu katanya perang ni benda tak boleh. Kalau boleh runding, boleh kecek. Boleh ceraca, kecek pergi mari. Dengan tak, tak ada kena mati. Mana-mana pihak. Alhamdulillah. Ini ha, Raja Balkis. Cerdiknya dia pada waktu itu. Pas saya yakin katanya, semua ketua pemimpin negara pun, lagu itulah, nak yobai dia. Kalau sekiranya siapa kena perai, wal'iyazubillah. Kalau kita kira di zaman-zaman ni, misal katanya kena perai, berarti kena tamcai tentang nenen katanya, negeri pang ทลาย oge bu oge ekonomi ekonomi utuh kan siksa punuh habis Cuk, cara hidup orang pun jadi susah payah gotu goni gotu cuba kita hak pasal hidup perang lagi mari sama ada perang sama sendiri dalam negara ataupun perang di antara negara jiran ya galaknya negara jiran ni negeri hak pasal hidup berapek mung tak setuju dengan aku aku tak setuju dengan bang perang Bong gi mari gong gang gong gang gong gang patu. Akhir sekali ceraca ambil meja mari pegai tangan sain nama. Set lagu tulah dunia. Yang tu hari di dalam Qur'annya wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari-hari yang Allah Taala beri kepada manusia bertahun-tahun semua tu Allah Taala gile ganti negeri itu, amai lama baik molek lama maju Sikit lagi perai. Negeri hodok perai mari lama-lama. Ha, ceraca, pergi tangi, sain nama. Ha, bina semula. Dulu mung biasa dia jadi seteru dengan aku. Tapi dulu ni, mung baik dah dengan aku. Ha, lagu tu. Bila timur, kerja air baru, orang air baru. Benar hak dulu-dulu. Dia katakan, hmm, pakal lupa-lupa lah hak dulu-dulu. Kita mari bina semula. Saya misal mudah-mudah. Amerika dengan Vietnam dulu. Perai, Masya Allah. Amerika halah ปัญหาอเมริกายักษ์ใหญ่ของโลก tapi perang dengan Vietnam Vietnam guna pasal witi ชาวบ้านเนี่ย dengan senjata dengan gotu dengan gani Amerika rakyat katanya jajang halah cuba kita gambar Amerika dulu dan pantamit semua serem negeri Jepun tahu bom peramanu di Hiroshima dan Nagasaki orang mati pensen pada zaman dahulu sampai ke ni lagi orang duduk negeri Jepun apabila siapa Krop rob negara dia ditelum oleh apa? Oleh bang Paramanu. Maka dia ingat berlaku kepada Tok Nenek orang-orang zaman dahulu. Tapi lah ni cuba kita perhati. Amerika dengan Jepun jadi pantamit yang apa? Dulu walaupun perai dan sebagainya. Inilah nak ayat katanya. Dunia yang Allah Ta'ala atur, go to, go ni, go to, go ni. Pada zaman lah ni perai, pada zaman dulu, sikit lagi, baik. Lepas tu hadap baik, baik, baik, baik. Pecah. Lagu tu lah. Sampakah hari kiamat. Raja Balqis pun, rakyat katanya, dia nak hantar bunga mah. Lepas tu nanti nak tengok. Jawab per daripada Nabi Sulaiman, nak kata lagu mana. Masya Allah. Sampakah ayat 30 ni. Falamma ja'a Sulaiman. Qala atumidduna nibiman. Bila berita tu sampai kepada Nabi Sulaiman. Siapa mari hantar berita tu? burung belatuk tu maka tak tak kala utusan pembawa hadiah itu datang menghadap Nabi Sulaiman iaitu siapa tu selain daripada burung belatuk iaitu nya wakil raja Balqis gi hatanya bunga mah dalam bentuk hadiah dah setuju daripada raja Balqis katanya dia nak hatta hadiah lepas nak setuju Nabi Sulaiman nak kata lagu mana? Ha kata lagi. Bawa lagi masuk dia dari istana Nabi Sulaiman. Berkatalah Nabi Sulaiman kepadanya. Ha ni orang sama orang ni. Wakil daripada Raja Balkis. Tidaklah patut kamu menghulurkan kepadaku pemberi harta benda. Nabi Sulaiman rakyat katanya, aku tak ada nak harta. Aku banyak lah. Ha. Pas Nabi Sulaiman pun bukan nak pergi serai negeri Sabak, Raja Balqis dah. Naknya. Marilah menguasai Islam. Lama dah munduk sembah. Apa? Sembah matahari. Lama dah munduk dalam kafe. Kalau dia mung masih Islam sore, boleh jadi anak tangan mung semua, kabinet menteri mung semua masuk Islam. Nak hatu eh. Alhamdulillah. Kerana apa yang telah diberikan oleh Allah kepadaku lebih baik dari apa yang telah diberikannya kepada kamu. Ni Nabi Sulaiman kecek bukan arti takabur, angkuh, ego, dak. Nak ayat katanya hak mung mari dak tawai kepada aku ni. Kalau nak kira dengan harta benda dan benda hak tu hewi kepada aku supaya tak kuku. Eh. Hak mung wi ke aku ni. Aku tak ada dak nak no, halih. Ha begitulah. Tapi Nabi Sulaiman kecek bukan arti takabur. Nak ayat katanya, benda pasal ini aku tak ada dak. No. Tak ada harga di sisi aku. Kalau dia mu hatta mari anak tahun 10 tahun 20 tahun pun tak ada harga di sisi aku. Aku naknya tua tu. Nak kepada tua iaitu ya nya Raja Balqis. Masya-Allah. Bukan aku yang memandang kepada pemberian hadi hadiah, bahkan kamulah yang bergembira dengan harta kekayaan eh, yang dihadiahkan kepada kamu. Ha, tu. Maknanya, mung duduk di dalam harta benda yang sangat banyak, duduk berasa mewah, duduk berasa katanya kekal, buat selama-lama. Tak, tak, tak, tak, tak. Mung kaya, kaya lagi, tapi mung tukar ugamu, tukar pahamu, tukar cara hidup, mari kita pakak beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhir sekali, nah, saya baca, tak ada? Eh? Iaitunya, satu, dua, ne, lima di dalam pimpinan Ar-Rahman, yakni setelah burung belatuk kembali kepada Nabi Sulaiman dengan berita bahawa Balkis telah mengambil keputusan hendak menghantarkan hadiah kepadanya dan setelah utusan pembawa hadiah itu datang mengadap bersama-sama orang-orangnya berkatalah Nabi Sulaiman kepada utusan Balkis dia kata ke mana tidaklah patut kamu memberikan hadiah dari harta benda yang bernilai dengan tujuan supaya aku membiarkan kamu dalam kekufuran Aku tak ada nok lah lihat hadiah. Tapi noknya mung masuk Islam. Gitulah. Kerana apa yang telah dikurniakan oleh Allah Ta'ala kepadaku dari pangkat ke Nabi kerajaan yang besar dan harta kekayaan yang banyak adalah lebih baik dari apa yang diberikannya kepada kamu. Ya, tu gitu. Pas saya duduk rakyat saat ni, Nabi Sulaiman ni, nak rakyat katanya, walaupun Raja Balqis, kata dia tu belia, mah perok penuh. Tapi Nabi Sulaiman lebih pada tu lagi. Nak ayah tanya, tak padai ngemung wih hadiah kepada aku. Aku lebih kaya daripada mung tak tahu berapa puluh kali ganda. Nah, tu begitulah insya-Allah. Lepas tu kita sambung semula dah ayat yang ke-37 yang Nabi Sulaiman katanya irji' ilaihim. Kalau gitu, buat kliklah. Nah, tu gitu insya-Allah esok kita sambung semula masuk ayatnya irji' ilaihim. Irji' maknanya kembali, klik bukan arti hamba ada tapi cern katanya tak sahlah tawai kepada aku hadiah ni wallahu a'lam sallallahu ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh